mamelani ke great three sizawufunda isicatshulwa namhlanje ne and esi sicatshulwa sazifunda sizazijonga njengababhali ne uba kutheni kusetyenziswa amagama athile ukwenza umfanekiso ngqondweni la magama asetyenzisiweyo aya kunceda ube nantoni aya asivile ukunceda ube nantoni kaloku yintoni iba sengqondweni xa ufunda ngumfanekiso la magama akunceda ube nantoni nomfanekiso b engqondweni mamela ke into endifuna ukuyenze wena kukuvala amehlo akho ngoba ndizawufunda esi sicathulwa ne ndifuna ukhangele ngawaphi amagama akuncede waba nantoni waba nenqondo waba nomfanekiso phi engqondweni mamela ke vala amehlo ngoku umntu ndifuna avala amehlo noba ubeke intloko yakho edeskeni ndifuna uvala amehlo qha ungayifundi le nto ndiyifundayo Safika singabhungisanga mntu isikhukula eNatal. Qeqe, qeqe imibane. Lingadudumi ligqumi izulu. Imvula isitsho ngezandyondyo zemvula. Amanzi equkuqela ephala ukwehla intili yasemkhambathini. Eso sikhukhula singenanceba sasuba konke esikubonayo, silo mthi nantoni na elinyiweyo, sisiphula konke nje nkqu nezindlu, sizishiya zizizi, sizishiya zizingqenge. Ngethamsanqa elikhulu ke, kodwa yona indlu yakwaMakhulu kaLindi yasinda yasala imizinzi. Phakama ke. Undixelele, safika nini esasiphango? Sasifika abantu betheni? Besilindile ne? Safika kutheni? Bengalindelanga, singabhungisanga. Okay, sizinikiwe isandi esizenzileyo esasikhukula. sasisenza isande sisithini esasiphukula qeqe qeqe sithini simamkele busithi sithini sigquma okay sanikwa isantya sazo kha sinikwa isantya kuthiwa isantya besisenza ntoni besi okwentoni besibaleka okwantoni besiphala okwe besiphala okwehashe okay senza ntoni ke emphakathini Senza ntoni emphakathini phaa kulaa ndawo senzeka kuso? Senza ntoni? Andicela undiphe sambe ndiyakwazi bumamele. Senza ntoni phaa kulaa ndawo kuhlalwa kuhlalwa kuyo um esasikhukula? Niza kuxoxa nesihlobo sakho uba niza kwenza njani na? Okokuqala kuzawufuneka nindixele uba wafika nini, wafika unjani loo moya ne? Okwesibini wawusenza isandi esithini? ne okokuqala ndithe funeka sikhangele ntoni wafika njani okanye wafika wona unjani wafika nini ne okwesibini ndizifuneka sikhangele ntoni isandi sawo okwesithathu isantya sawo ne washiya emphakathini kunjani ne Khuphani incwadi yenu ke yesiXhosa, nikhe nizame nibhale, nithethe nibhale phaa nizawuyibhala apha ebhodini.